कहा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले शिव हैं पर क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की तीन फीट ऊंची प्रतिमा है और जिसे स्टेचू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है कहते हैं कि इसके दर्शन इतने मनमोहक होते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोग इस प्रतिमा के दर्शन किए बगैर नहीं जाते और यह प्रतिमा रात्रि के समय और भी सुंदर दिखाई देती है और इसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है